yang penting murno sabar tu ilmu takbir mimpi. Nya munya nulumpo mata uro, nulumpo bulan, nulumpo lampu, nyan berarti tanda bersinar di dalam rumah tangga. Munya nulumpo ilaot, nulumpo iraya, nulumpo tengah ranuh dalam gelombang, nyan adalah salah satu daripada tanda kekayaan. Nyan takbir mimpi ya kawan mentang. Munyo drone lumpo binatang-binatang yang klut. Itu tak drone. yang berarti tanda kasih sayang. Udah boleh. Kalau lindo tabo. Berdua terus hana dah pilih hendri. Cuma menyatakan di terus dua boh. Hoi leh dah pilih. Hanamu tau. Terhianggap. Geyu oleh Nabi. Perbuatan yang paling gad untuk cari jodoh. Baik tua, sabah perbuatan yang paling hebat adalah sembahyang istiha, istigharah. Hai. Sembahyang istigharah mak lumaitha sunat geyu pubut bagi draw tersendiri yang tanah pilih Tah yang got, tah yang hana got. tah yang bro, tah yang hana bro. Bumeri. Ahlinya njit ayo laki bantu. Bak mak, mak. Nasa mayak isi harah kelong dia. Ilong ka dua boh trolin tu. Kipan dua boh ne? Yang tiro tungku. Yang tiro tu guru. Guru pinak semayang si tungku lebah. Mana udri pilih panua ganteng. Yang ki panjara. laki bantu bapa, mak. Nyak ke semayang istikharah le mak. Laki bantu ba ayah. Nyak ke semayang istikharah le ayah. Cuman di ayah ki panjara gani. Sahaja le semayang sunat isi karah, Dua rakan. Sunat atih lun karena Allah Ta'ala. Genin. Di dalam sembahyang lagi biasa. Kuliah yuhal kafirun. Kulallah wahad. Tak sembahyang ji sedikit sebelum tidur. Yo golong tapubut semayang witir. Semayang witir nyan ubena semayang yang paling terakhir. Yo golong tae. Eh. Yang bingat cara. Semayang sunat ba'di hansya. Semayang sunat uh, semayang sunat mutlak ataupun semayang sunat witir. Oh, Ahli semayang sunat witir kadang mempadu merakaan. Sebab semayang sunat witir dia tiblah rakaat. Tak buat dua-dua-dua. Orang lain tak semayang isi khara. Orang lain tak temah, tak temah witir. Lera ka'ah. Mudu'a apa Allah? Ya Allah ya Tuhanku. Nepetin teh ya Allah ya Tuhanku. Dah yang God bagi lo. Ingkana kairan fa'atihi. Munyo God ya Allah ya Tuhanku. Lintu baronya ke lo. Neberi ke lo. Tapi menyobro dalam hudet lo ya Allah Tuhanku. Nepujo daripada lo. Jih pujo dengan lo. Lo pujo dengan jih. <laughs> menang jarak. Lagi apa Allah? Tegedi. Malam mau tetah eh. Kada terlumpau ah. lera. Jauh lue. Wah, itu go. Ya, ya insyaAllah merupakan untuk ini. Cuma hai dengku hana ada duri. Tak kalam, nak dua boh kadang ulu. Tak boh tau hai di meakap. Tak apa, tu itu makeup Yang kap tu. Ya. <laughs> yang itu makeup kap, yang ke yang lintu tanya. Tu mana tak? Hai dongku. Hana utra'a ah. ka tabah ra'unun tabah rawiyah. Cekedi ketanyo intang tah rumah orangnya. Nyentang bir mimpi. Ketanyo rumah. Nyobat tengah-tengah. Kupi nanggeronyo. Yang mesti sini. taboh hulia ijak rat baru gedehnya baru ha rat baru Sabo ulai jauh tenang tak ada itanya rat deh nalinto baru bab binenun gede rat no nalinto baru eh gede ulhom raya ya ya itu mi akap yang tahu no atara timu yang bertinga awak lom raya <laughs> Nyan kenyang sampai sekarang. Oh, hana je lah hai tungku doa-doa. Leh semua yang segera. Lop syarif kalan. Yang lah majumuk syarif. Na doa semua yang isi. Hana payang-payang-payang dat. Menengku. Hana deh tak kuih. Hana deh si malam dua. Hana deh dua leh. Hana deh leh pun. Hana deh pun lima. Sampai deh. Oh, mahek semayang. Menyo untuk talake apa tunjuk Allah untuk jalan kebaikan. Dah ke ya Allah ya Tuhanku mudia dari di dunia gelem. Semayang isi ha? Semayang isi khara. Maka lu anjur buat drone hai pemuda-pemuda lu. Baik otak kamu teh kajiannya laju lo. Otai tak ke putih kuning ni. Katanya akai bro. Nanti ngak ni. Nanti teri bawah pendang nak. Hai bawah pendang nanti teri ni. No. Hanan rei. Boh pendang. Ji ho teta ui luar lagi boh apel. Biar saya timoh cumba triang. Wa teta pelah ayak saya dalam. <laughs> Munya tak pudu edeh ba. Toko mukat buah-buahan. Nyai tanya. Nyan boh pendangnya padung kilo, Tak berah dua puluh emang leh puluh iblau. Sebab pakon. Lagak luar. Hana lagak dah. Dalam. Baik pilih darah baru. Hai ada orang tua. Uring lagak luar menteng dalam mana lagak. Kampung. Kampung. Ha, nyang ke nyang. Kemang kita pancerah. Tunggu tak e lagak dengan mana lagak. Rat dalam. Fas'al. La tas'al. Wandur karina tahu. Hanapa yang tak tanya? Kalan karina. Kiman karina? Kiman karina? Musuh urinang yang ketayo tanah pilih. Nong soy mengon. Menyai mengon. Ngon perte anak tungku-tungku. Kapasti laju. Anak yang mulia. Menyai mengon ngon perte awak pang. Agak lagi pang laju pung. Ya. Yang kalan Karina. Yang mana ni tanya yang. Hana payah tak gli tak perhati ke. Oh ma. Habis mantabohnya dah aluh. Lu buat ka ya minta tajun mulut, ya minta nyo minta je. Habis dukun dia setot. Anak pas bintang, lu buat ikut kena yang tiga minta. Ataupun sinang bin, minta adik bintang ikut ikut. Ka, itu yo nan, nan ke tari Epa Lidiawati. Patai <laughs> yo nan, darah bintang. Gara-gara gaduh ya kalan bin. Mana kuat je kalan bintang, kan hanjit je. Gua tanya yang penting datang. yang istikharah. Hana perlah fikir ke bintang. Yang penting murno sabatu ilmu takbir mimpi. Yang punya nelumpo mata ura, nelumpo bulan. Nelumpo lampu. Yang berarti tanda bersinar di dalam rumah tangga. Munyo nelumpo ilaot, nelumpo iraya. Nelumpo dengar ranuh dalam gelombang. Yang adalah salah satu daripada tanda kekayaan yang tak biar mimpi ke mentrong. Munyo drone lumpo binatang-binatang yang kelut. Itu tak drone yang berarti tanda kasih sayang. Udah hele. Munyo lumpo drone sang-sang ijak marpati. Ijak ticem bagian udara-udara. Kayak mana? Yang pe drone yang oh iba tapi jadah engkau dengan ji. Eh, ha. eh. Eh, nak tom dengar mana? Ana eh hurawa. <laughs> Jangan kejahat. Walanca, walanca. Baik, awai bubun. Duk dalam semike. Tetapi walanca, walancut. Awai semike baru tapu. Tapu bubun. Hanya barang kau, Haji. Ya ni. Kah. Ketanyo yang kira-kira golom na lincu baru. Yumita, minta. You manjara dah minta lincu baru dulu. Tak u yang god. Hai, ho mak mak nak jak. Yang dara mak nak jak. Nah, yang ne u dungku dungku taboh lang kawan biasa biasa bagai dek kupi ke kerleng yang taboh. Hai, hana berleng ke ah, bu bu bu kamalem laju han. Ada nama na agama. Tauhid je, fiqah je, tasawuf je. Na tasafi baji. Kajian yang kelincau baru. Hana macam apa? Kumalem dah dari hana nampak malem dah. Kau tinggal dekat ni orang ya. dan dua puan tak balik. Ya menang jalan haji. Nyana. Maka. Geyu amita. Jodoh kita katanya. Bujian kemudian dari di dalam syurga. Dengan syarat. Jid dile budia dari di dalam dun dunia. Kibancara. Nyan ke nyan. Benar menikah. Benar meni? Menikah. Baik hanjani telefon bagah-bagah lah jui tanya. Dek. Ya, kedih Pak Manohara siat. Tinan kita ketemu. Nyo baik. Nyo harapan lun Pak Drona. Yang niak kuliah. Kena uban Aceh. Kuliah berkarna Allah. Jak sikula berkarna Allah. Jak berat berkarna Allah. Mida ilmu berkarna Allah. Baik mengkerleng dengan kapa. Baik mengkerleng kuat ke payah. Ini kan nak lintah nak laba. Apa tak kuat berapa-berapa? Payah jangan haji. Kan mudah-mudah raya haji. Fikir lek, fikir. Nyonya tu pana. Oh, menyatakan uh, e, anak urung agama. Cita pura-pura tanya dengan item. Menya item, Alhamdulillah, makawin aja. Menya item, baik baga bagah Yang kerja tak ji. Menya tak menikah. Munyo hana atas mike ke banjara. Hudem kita nyo bujroh di dalam rumah tengah. Nyo ada uke api hana car rumah tengah. Kita nyo miyo hana tamita urinam yang sali. Yang saliha. Uragam yang tale. Be imak tale. Kita nyo ada nama imak tale. Jika itu mayang tan om. Nyo hati. Be itu mayang tu boy. Pat idilang kata oh, tu. Tumayang leho. Oh, Cuma kalah. Tumayang atas. Bak ujung kupi. Menggrab itaki ke dek linjak. Baik mana nak jadi? Benar ibadat. Benar semayang. Minta judul dengan jalan. Beritam sembah. sembah yang Kan?